Ois se kiva nähdä tykkimiestä lomilla. Mä luulin oikeesti, että mä otan sulta yhdestä, kun sä kerrankin tulet mukaan. Mä en näy Jani pitkään aikaan. Eikä sen haittaa, jos me juttelen kanssa. Ei se haittaa. Ei kai se haittaa, että mä sä katsoit, että jos baaritiskillä. Ei kai se haittaa, jos mä hemmetti kerran miljoonas vuodessa juttelen vähän mun kaverin kanssa baaritiskillä. Ei se haittaa. Mä en jaksa teitä. Ei se haittaa. Jani lähetään poistaa. mennään meille ryyppäämään. Ei, tuolla on karttuna, se heittää meitä. Men! on pakko päästä takaisin kaupunkiin. Soitaks mun karttuselle? Ei kun... Otetaan auto. No ei se homma nyt ihan näin mennyt. Mutta näillä elokuvan tekijöillä on aina tapana dramatisoida vähän näitä hommia. Mutta musta on ihan hyvä, että tästä tehdään elokuva. Vaikka en mä just tätä elokuvaa olisi halunnut nähdä. Minut löydettiin tien viereiseltä pellolta makaamasta. Koska veressäni oli yli 2 promillea alkoholia, ei leikkausta pystytty suorittamaan heti, vaan piti odotella vuorokausi, että päästiin leikkauspöydälle. Leikkaus kesti yli kuusi tuntia. Leikkauksen jälkeen selvisi, että multa oli mennyt selkä poikki enkä tulisi kävelemään enää koskaan. Perjantaina kun lähti liikenteeseen, niin tunnusti, että elämä olisi kovastikin eessäpäin. Mutta sillä hetkellä niin kyllä se tunnusti, että se on nyt takana päin. Mitä tästä eteenpäin? Minkälaista on elää pyörätuolissa? Pari viikkoa sinne meni, että itki vaan ja mietti, että olisi parempi kuolla pois. Pääsin kolmen viikon sairaalassaolon jälkeen Käpylän kuntoutuskeskukseen. Samalla alako pikkuhiljaa elämänhalu palata takaisin. Kaikki asiat piti opetella alusta alkaa uudestaan. Pukemisesta lähti. Kolme kuukautta itsenäisyyspäivänä 98 pääsin lähtemään takaisin kotiin. Reissuni oli kestänyt melkein neljä kuukautta. Kun saavui Ouluun ja ajelin taksilla kohti kotia. Siinä vaiheessa sitä mietti vaan, että oliko tässä kaikessa mitään järkeä. Nyt on pitänyt pistää koko elämä uusiksi. Uusi ammatti on pitänyt hankkia. Ja muistaa kyllä, mitä olisi pitänyt aikoinaan jättää tekemättä. toivoisin silti, että kukaan muu ei tekisi samaa virhettä kuin